life life زندگی عمر جان life life is beautiful life is beautiful life زندگی is است beautiful زیبا تلفظ beautiful رو دقت داشته باشید beautiful نیست beautiful یعنی زیبا life is beautiful زندگی زیباست. Life is beautiful. Life is beautiful. I owe you my life. I owe you my life. I owe یعنی من مدیونم. او یعنی بدهکار بودن یا مدیون بودن. I owe you یعنی من به تو بدهکارم یا من به تو مدیونم My life یعنی زندگی من I owe you my life من زندگیم را به تو مدیونم یا من جانم را به تو مدیونم I owe you my life I owe you my life